Өглөөгийн подкаст эхэлж байна. За ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг эхэлж байна. За тэгээд Австри улсаас төвшөө маань. За тэгээд Монголоос болоод очроо төвшөө хоёр маань одоо бэлэн байна. За тэгээд бид 3 3 сэдв сүхэн ярилцдаг байгаа. За тэгээд ер нь болвол бид гурвын одоо энэ сүгсэн сэдвүүд дээр сонсож байгаа улсууд маань бас сүүлийн үе бодох юм бол айгүй их бас хөрх сэтгэлдээ илэрхийлдэг болчоод байна. Тэгээ тэнцэнээс ингээ харж байхад бас бид гурвын бодож байгаагүй ч гэдэг юм уу өнцгүүдийг одоо айгүй гоё олж чин сэтгэлээсээ бичиж байгаад маш их баярлалаа. Хамгийн гол нь за бид гурав бол гурлаа тэр тухайн одоо сөхөж авсан сэдвээр өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлж чинь а сонсож байгаа хүмүүс та бүхэн бас үзэл бодлоо илэрхийлэхээр тэр одоо сэтвдэр маш олон үзэл бодлууд ингээ ороод ирэхээр тэнцэнээс нэг гаргалгаа гаргах одоо тийм болцоотой болоод ирж байгаамаа. Тэгээ бид нар өөрсдөө бас энэ сэтвүүдийг өөрсдөө сөхөж ярьснараа бас магадгүй зарим нэг сэтв сөхөж авсан сэтвийн хүрээнд бас ингээд ажлууд цэгцэрэх тийм одоо гордлог тээжл энэ контентийг үйлдвэрлээд байгаа шүү дээ. Тийм байгаад байгаа. За за. За тэгээд шууд өнөөдөр би эхэлчихгүй юу гэж бодож байна. Аа тийм. <laughs> За. Аа саяхан нэг э, сэтгэл сэрдхийлгэм гэх юм уу да. Гэрүүлийн хүчирхийлэл бол бүр утгаа алдж байна. Тэгээд гэр бүлийн хүчирхийллийг одоо би бас дээрээс хойшол ингээд нөгөө бас ингээ яриад байгаа. Тэр зүйн карантины үед бол энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл ингээ явж чинь тэгээд аваад ханилаа суудсан хүнээ одоо илгийн задарт өшгөлнө гэдэг чи одоо одоо ямар л олигтой ирэх хүн болоод тийм их хөө гэж би л хувьдаа амар бодож исэн. Дээрээс нь тэгээд нөгөө тэр цагтаа нар өглөө болгоо орж ирэл энэ мэд хэрэгүүдийг болвол ингээ сонсож харж идэг эдгээр бол бүр амиа арай л амар нөхцөд ажилдаг улсууд юм байна да гэсэн бодол надад төрж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр тоо хоёрын үзэл бодол юу байна? Одоо дахиад нөгөө би нөгөө гэрүүлийн хүчирхэл гэсэн энэ сэдвийг сөхөж гаргаж ирэх гэдэг юм л да. Энийг бид нар нэг бүр нэг тултал яриад одоо өөрсдийнхөө үзэл бодлоо яавал багсах юм бол яавал энэ дээр бид нар нэг арай нэг тийм нэг нэг нийгэмссэн арт түмэн шиг гаргалгаа гаргаж болох юм бол тоор нэг өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хилээж тэгээ наад чинь тоорын байсан газар мэдээж бас гэр бүлийн хүчрхийл байж л байгаа. Гэхдээ ер нь яг яаж шийддэг байсан юм бол хэрвээ мэдж байгаа бол нэг хуваалцаач гэж хүсмээр байна. За тэгэхээр би бол яг энд яадаг юм өстөө мэдэхгүй мөн шүү. Тийм өстөө сонсож байгаа хүн байна. Мэдээж одоо хүн байгаа юм чинь байж л байгаа биз тийм юмнууд. Аа Тэгэл одоо тэрийг ямар нэгэн байдлаар шийддэг зохицуулт байдаг байх яг яадаг гэдгийг мэдэхгүй байна. Тэгээд одоо ер нь бас бодоод хад тэгэл муу ер ийм дээрлэхүү энэ төр гэл үг байдаг шүү дээ. Одоо тэгэхээр одоо эмгтөөнийг дээрлэхэд ах чи юу сайн байх вэ? Тэгээд энийг ирчүүд болгон л бас мэдчил байдаг байлгүй. Аа. Дорооч гэдэг юм уу эмгтөөнийг одоо дээрлэх бас тийм ойлгохтой зүйл биш гэдгийг мэдчил байдаг байлгүй дээ. Одоо тэгээд Яамаар юу ч одоо яа ийм гэсэн юм энэ мань одоо өстө хэлж мэдэхгүй л байна одоо тэгээд бас нэг талаар ганцхан нөгөө нэг эрэгтэйчүүд нь үжиглэл үүлдээд юм гэхээсээ илүүгээр бас эмэгтэйчүүд нь өөрсдөө ямар байдалтай байгаа вэ гэдгийг бас л бодож л бох хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад л идэе. Одоо юм болохоор нөгөө зодсон буруу болдог болохоос шүү. Зодох нөхцөл байдалд хүрэгдэх ч гэдэг юм уу, эмэгтэй нэг хариг хугаад яваад идэх ч гэдэг юм уу. Хүний амьдрал тэгэл баялагчтай тэгээд хүний нөгөө яг хажууд нь байгааг болохоор яг юу болох нь бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Аа. Гаднаас нөө харагдаж байгаа нь эрэхтэй нөгөө хүчтэй нь хүчгүүгээ зодцсон байна гэж тэгж байгаа болохоос ш бас яг тэр учир шалтгааны эхлэл олох хэрэгтэй байх л та нийт масаараа яаж ийн ямар байдалтай байна. Тэгэхээр ер нь явж явж л эрэхтэй л буруу. Тэ эмхтэй үнийг зодсноор одоо тэгээд ирэх чинь зодохгүйгээр өөр шийдэх арга зам юу байдг юм бол одоо яг нөгөө юунаас л болдог бах та. Өчир шалтгаанаас л болдог бах тийм ээ. Яг яагаад ийм үйлдэлбэд энэ өөр арга байхгүй байсноо ч гэдэг юм. Одоо энийг яг яаж таслан зогсоох вэ ч гэдэг юм уу. Тэр тал дээр өгчөлийг сайн мэдэхгүй юм байна. Одоо юу гэж хэлмээр юм. Нөгөө гендэж би гоондоош би гэдэг шиг аль алинд нь л байдаг байх зүгээр яг нэг нь хитрхи буруутгаад ийж бас болморгүй санагдаад идэг аль аль талтаа бас. Эмэгтэй нь одоо алга болоод гэр орондоо хамдгууч юм уу тийм байхыг ус үсэхгүй шүү дээ. Тэгэл нөгөө нөхрийнхөө уур уцаарыг бардаг гэдэг юм уу юу гэх тийм бас байж магадгүй л гэж л бодлоо л доо сая. Тэгвэл тийм байлаа гэд ч юу эмэгтэй хүний бид гар хөрнө гэдэг байж болохгүй л гэдэг юм бэ яригдах гэдэг байхгүй тий. Тэр юу н яагаад ч байж болохгүй л те одоо тэгээд би манай нөө томч их төвгд штэ тэгээд би хүүд хийлтгий одоо ахын ч гэсэн Хоёр эмэгтэйд үгээ хизээч яасан ч байсан зодож болохгүй л гэж хэлдэг юм уулна тэгээд. Тэр ч одоо бол ах л та. Би ч одоо багаасаа өөрөө бас нөө нэг аав ээж хоёр маань их л тэгж хилтгэл байсан нөгөө муу ир эмт дээрлэх нэг гэдэг л юу гэдэг үлээ. Тий. Тэгээд мэгэл одоо эмэгтэй хүнийг зодож нүдэж болохгүй энэ төр гэж хэлэхэд л одоо багаасаа сургасан санагтаад идэв штэ. Тэгээд мань бол ер нь их тэгж зүйтэй сайн юм гэж бол их мэдээж хин ч хэлэхгүй л бахал та тий. Аа. Имхтэн үнийг бодох чи юун сайхан байх вэ? болж өгөхгүй бол одоо баг ёстой салжих юм бол хин эндэ баг амар ч юм уу тэгээд зодож нүдж яхаар тийм ээ. Тэгээ нөө хайртай бол хартай гээл одоо тэгэл зодож нүдэж хайрлаад байнч гэж юу аах одоо нөгөө салалтын тухай мухай юм баг л болоод явж болох гэж бодогдоод идэв штэ. Аа. Тэгээ одоо нөгөө тэгэн тэгэн хайрлуулж хүүхдээ бодоод хүнд зодуулаад амьдрна гэдэг бол бас хэцүү шүү дээ. Аа. Тэгэхээр л бас ийм юм юм бодохоор би ч бас эмхтэй хүнийг л ер нь бас магтмаар санагддгийг шүү. Аа. Маш их төсвөр төжтэй тийм их зүйлийг туулаад ингээд хүүхдүүдээ бодооч гэдэг юм уу амьдралаа бодооч гэдэг юм уу те тэр нь байгаад байгаа эмхтэй хүн бол бас эрэгтэй хүнийг бодох юм бол төсвөр төвчээрх мундаг их өндөр чадварт гисүү төвчөртэй ч гэдэг юм уу байдгүй юм шиг санагдаад байдаг шүү дээ. За тэгээд бол мэдээж хүн болгол буруу л их байх л доо. Мань ч гэсэн буруу гэдэг тал нь л би хар угаасаа л байсан. Одоо эмхтэй үнийг зодож бол яасан ч болохгүй. За яг миний нөгөө хэлэх гээд байгаа юм болохоор нөгөө талаасаа бас нэг эмхтэйчүүд маань ч гэсэн өөрснөө бас тэр тал дээрээ бас нэг анхаарал нөгөө хүний төвчээр барагдана гэж юм байдаг шүү дээ. Одоо тэгээд тийм юм юм байдаг ч биш болох л энэ л гэж бодлоо л доо. Аа төргөө уртаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө уулахаараа л гар хөдлөөд ирдэг юм уу? Яг нөгөө өмнөхөр хайртай, дуртай байж байгаа л нөгөө бие барь чаддгүйгээсээ болоод зөгтөх юм уу? Тийм юм бас байхыг үгүйсэхгүй л баг л та. Аа. Тэгэл мэдээж цоцгоо бол ялдчихгүй 100% тэгэл буруу л болж таарна л та. Эхтэн үний одоо тэгээд ямар л сайн байх вэ? Хайртай хайртай гэж авч суучаа тэгээд зодож нүгдөөд ийвэл одоо тийм. Аа. Сайхан байхгүй л гоо. За тэгэл тэгжил товчхондоо бол тэгжил бодож байна доо өгч шүү дээ. Яг сайн нэрийн ширийн бол бас мэдэхгүй юм байна дөө. За ер нь тэгэл э, гэр бүлийн үчирхийллийг яаж зогсоох уу? Одоо яг яамар чинь гэхээр тэгэл ахаал одоо эрэгтэй хүүхдүүдээ л сайн л хүмүүжүүлэх л болчиход байгаа юм шиг байна л да. Аа. Тэгээ одоо би одоо юу гэдгийг одоо 30 гарсан 40 гарсан 50 гарсан хүнийгөө бити ихнэрээ зодоотой гэдэг тэр хүнийг хүмүүжүүлж чадахгүй л байх л да. Тийм учраас ер нь бол хүчирхийллийг зогсоохынд бол эрэгтэй хүүхдтэйгээ байнга ярилцаж тийм ээ. Хамгийн гол нь одоо юу гэдэм бид эд чинь ингээл Холливуудын кино өдр үзэхэд хүртэл одоо тэр цуврал алуурчин ч бай гэр бүлийн хүчирхийлэгч бай ер нь нэг багтаа нэг жоохон зовлаа амсцсан тийм зовлонгоо айгүй дотгошоогоо нуудаг тийм хүмүүс л нэг юм хүчээр хийлэгч байдаг юм болов уу гэж нэг харагдаад идэг шүү дээ тий. Маниак болсон байдаг тий. Ялангуяа манай тий ялангуяа манай Монгол эрэгтэйчүүд ер нь тийм шүү дээ том үний өдөөс дуурж болохгүй чи чимээгүй бай чи те ямар ч үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж байдгүй шүү дээ те багшийнхаа өдөөс юм хийж болохгүй ахийнхаа өдөөс юм хийж болохгүй чимээгүй бай чи эр хүн дотгошоогоо үлдээ нулимсай нуудгийн ч гэх юм уу нэг иймэрхүү хүмүүжлэр хүмүүжсэн хүмүүс чи өөрсдөө хамаг юма бухшуулж бухшуулж байгаа тэгээд нэг архиухаараа яг өөрийн одоо зан чанар нь гараад ирдэг тэрэндээ одоо дээрэс нь яг нэг ихтэр нь ингээд байнгоо чи арчаагүй ан чи гэх юм бол чи тэр тэр доржийг хар батыг хар те айлын нөхрүүд ингэж яхад чийл гэж нэг арчаагүй юм бол бас нэг хил амаар нь оромжлдог ч юм уу тэгээ нөгөөд чинь ингээд цуглуу цуглуулж дотроо бөгшөж бөгшөж байгаа л нэг өдөр архиу хараал хамаг юма гаргадаг юм болоо гэж харагдаад байдаг л да аа Тэгж ярьждаг ш. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг бүр ихнээс нь одоо үр хүүхдүүдэд ялангуяа эрэгтэй хүүхдэд бол зөв хүмүүжүүлэх ёстой юм байна. Яг одоогийн нийгэмдэр э, хүчирхийлэг яаж байхгүй болохыг бол угаасаа цагтаа сэргийлэх тийм ээ. Торгуул одоо энэ шийтгэл гэдэг зүйлээр л ерөнхийдөө хүчирхийлэг багасгах нь үхээс биш огтлууд байхгүй боломж байхгүй байна. Тийм тэрнээс ш одоо би 40 гарцсан 30 гарцсан 50 50 гарцсан хүнд ингээл хул гал ойлгуулах гал ингээд идэг э, ойлгохгүй шүү дээ тэр чи тийм биз дээ. Аа. Тэгэхээр ер нь бол хатуу хуйлтай байж ил хүчээр хийллийг бол зогсоож чадах юм болов уу гэж бодож юм л доо. Тэгээ бас нэрээ их сайн мэдээлж ийж бас нэг талхан тогтоож ийж магадгүй те. Тийм. Одоо нэг хөршийн холбоо гэж нэг яриад байгаа шүү дээ те хүн шиг бай гэж одоо нэг яригдаад байгаа. Хэрвээ танай гэрээ хажууд хөрсчин хүчээр хийлж байгаа бол заавал тэр тэд гэсэн дугаар залгаарай гэсэн. Ер нь гэхдээ ойрын хэдэн жил бол энэ хүчээр хийлсийн эсрэг бол дөрөвтэй арга хэмжээ аягүй их авагдчихж байгаа шүү дээ, тэ. Хүүхдээ зоддогч бай. Ер нь урд нь чинь ингээл Улаанбаатарт явхад чинь гудмаар хүүхдээ зодоол угц угц угц татаал хөшгөлөөл ингэдэг ус одоо нэг харагдахгүй байл шүү. Гэртээ очиж байгаа бол алуулдаг л бах л да. Тэгээ ер нь бол будманд хүчрхийлэл бол нэх айхтар харагдгаа болцсон байлээ. Би ч н 2 3 удаа ихнэрээ зодж байгаа эргэтөөнтэй зодолчихлаа. Аа. Нэг нь найзтайгаа илбэж нэг нь найзтайгаа илбэж нүдсэн. Нөгөөт нь дүүтэйгээ илбэж нэг нэвширтлэн зодсон. Тэгээд тий. Энэ 2 3 удаа. Тэгэхэд бол одоо л ихнэрээ барьж аваад гудман зодоод байгаа юу бол харагдахгүй. Би л ойр сая ойр жижигтэй энэ зунжингаал гудмаар явлаа. Нэг ч тийм хүчээр хийлэгч нартай ер нь бол таарсан. Хөл гэж тэр бас их дөрөвтэй алтмууд хийдэж байгаа юм болов гэж ойлгоод шүү дээ. Тэгээс нэг бодол ийм мар нөгөө ягаад их нууц болцсон байж бас магадгүй бах те шимийг үхэн шиг тэгээд гадар удамжинд нэг ийм хөдөлгөөн болоод юм болоод байгаа хүн болгон дуурайд ингээд тэгээд гэр орондоо бас тэгэхээр бас нөгөө хөрш мөршүүд нэг сайн мэдээлэл гэнтэр байх юм бол бас таслан зогсоож магадгүй юм байна те нэрээ. Тийм. Тэр бас бодлоо шүү. Манайх энэ ч тэгээд нөгөө 90 эмийн хооронд илжиг бүүж ороод энэ төр гэдэг хажуу талын айл нэгнийг алж исэн ч гэдэг бараг тоодгүй үстэй за ашиг ашиг гэдэг. Аа. Тий. Тэр телевиз бас сайн мэдээлж зэрэгтэй юм байна. Одоо одоо нэг 90 эмийн хооронд илжиг бүрж ороод гэдэг чинь бүр нэг юм дээр үе үгүйсэн юм шиг санагдаад идэх байхгүй юу? Тэгвэл нэг кинон дээрш нэг гардаг штэ тий ер нь ингээд э, жоохон одоо манай монголчуудын бэлгийн амьдрал жоох юм замраагүй байсан тухай үед те ерөөсөө ингээд нөхөр надуундаа явцсан чим ингээд аагур нь ингээд нөгөө сонгондох монгондох гэсэн нэг баах юм гарч ирдэг нэг амар амар юм үлгэр шиг юм яригддээ штэ тэгэл яг нөгөө ир юм хоёр хэрэлдчихэхэд би нү дундуур нь очиод яачихад би нэг их нэртэй нэг явуулсан ч юм уу сэтгэнсэн болоод би өмөрч байгаа юм шиг л байдаг болол ирэмийн хооронд дэлжиг бүүж ороод гэдэг мөнгөлг харсан болов гэж бодоод байгаа шүү дээ. Одоо нийгэмд чинь бол өөр шүү дээ тийм биз дээ. Тэгэхээр тэр ирэмийн хооронд дэлжиг бүүж ороод гэдэг юм зүр цэцүүгийг бол бүр авч хаях хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Хотчлтод агаад бах нэрээ юм юм бас өөрчлөлт хэрэгтэй л бах л да тий. Энэ нэг байдлаар мэдээлж хідэлж хийдэг байх юм бол бас олон хүнийг юу яах бах л да олон хүчрхийллийг таслан зогсоож ч гэдэг юм уу янз бүрийн хүнд нөгөө яг хэрэгтэй цагт нь те хэрэг болж иж мэдэх ах шүү. Тэ би а би бас энэ дээр бас нэлээ ингээд бодоод яг уу одоо энэ дээр бас та бүхэнтэй одоо сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол бас сайхан хуваалцаасаа гэж бодчихлоо л да. Энийг бол за бүр 100% бүр алга болгоно гэж хизээч байхгүй байх л та гэж би бодож байна тий. А гэхдээ ирээдүйд юу ч болох юм блэ мэдэхгүй байна. А гэхдээ ирээдүйд бид нар одоо яг э, хиний хилдгээр очрог хилдэг бол зөвлөлтөө бид нар 40 гарцсан ч юм уу тэр 30 гарцсан за тэр багаас аав нь ээжигийн зодыг зодж байгааг хараад өссөн хүүхдэд бид нар 20 гарцсан тэр ч юм уу залуучуудад хилээд тэд нар бол хүлээж авахд айгүй хэцүү. А хүлээж авдаг ботл нь ойлгуулна гэдэг бас айгүй хэцүү, айгүй их цаг зав зарцуулна. А тэгэхээр энийг 5 жилийн дараа ч юм 10 жилийн дараа бүр тэдний хувь болтол багсагдсан байна гэдэг одоо энэ компанид ажил хийе гэх юм бол одоо энэ 10 жилийн хүүхдүүдэд одоо энэ цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд одоо эдгээр энэ сургуулийн хүүхдүүдэд л илүү их эдгээр дээр төвлөрч энэ компанид ажлуудыг хиймээр юм шиг санагдсан. А хоёрдугаар гэх юм бол а тэр нөгөө нэг а хүчирхийлэл үйлдэлсэн байна. Одоо тэр сүулт ингээл те тэр ихнэрээ арх уугаснасаа болоод ихнэрээ 8 хутглаад алдсан гэл нэг гимт хэрэг ингээ те ингээд нэг сошиалор яваад байгаа ч тий. Би боддог байхгүй. Тим тим аимшигтай гимт хэрэгүүдийг а нийгэмд хэлхэн нэг талаараа зөв юм шиг мөртлөө нөгөө талаараа тэр нөгөө нэг тийм сэтлийг хүмүүст аягүй их өгдөг гинэлтэй. Одоо энийг нэг хийгээд үзчихсэн, тэрийг туршаад үзчихсэн гэсэн тий. Тэр аимшигтай гимт хэрэг. Тэгэхээр миний бодлоор тэр гимт хэргийг тэр мэдээлж байгаа юм нь олвол яг л ижигсэн зэвгүүцээсээ дээрэс нь олвол ингэж болохгүй шүү гэдгийг л одоо манай нийгэм иймэрхүү байдалтай байна гэдгийг л мэдээлэх гэж тэр юг мэдэг гаргаж байгаа бох. Яг тэр тэрнтэйгээ адилхан тэр хүнийг жохом яг яаж шийтгэв? Ямар сахилгын хариуцлага хүлээлгэв гэдгийг бас давхар ингэж мэдээлдэг байх юм бол энэ өөрөө бас амар буурах юм болов гэж би бодсон юм. Тэр мэдээлж байгаа юмыг харахаар эхнэр нь яах вэ? 8 утгалуулад өгчээ. Утгалуулж авах хугацаанда тэр мэдээллийг уншиж байгаа байхгүй. Тэнгүү доторх одоо агуулга нь болохоор утгалуулж авах хугацаанда одоо амиа авруулах гэж тэмцсэн байдалтай олдсон ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү юм л байгаа. Би тэгээд үгүй тэгээд тэр залууг барьсан залууг одоо яг яаж шийтгэх юм? Одоо яг яах юм? гэдэг юм нь одоо ингээ хуулийнханд үлдлээ гэдэг. Уг нь бол миний бодлоор тэрийг мэдээлж байгаа хүн за эрүүгийн хуулийн ч юм уу тим тим хуулинд хэрвээ ингээд ингээ алдсан бол тим тим тим юугаар ингэдгийм байна ингэдгийм байна гэдэг юм яачих юм бол ядаж тэрийг уншиж байгаа нэг маник нөхөр ч юм уу одоо нэг эхнэрээ зоо гар хүрээд идэх ч юм уу ийм нөхөр тэр ийм ийм аа эрүүгийн залтууд аа хэрвээ би ингэчих юм бол ингэдгийм байна гэдэг имийг мэдээд авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ талын мэдээллийн тэнцвэртэй өгдөг байвал ууг нь дээр нь болов л гэж хий, чамааг ингэж шийтгий шүү, ингэж хариуцлага хүлээлгий шүү гэдэг юм ин айгүй сайн нөгөө нэг гинт хэргийг одоо мэдээлж байгаа шигэ маш сайн өгдөг байвал энэ бас нэлээ хүмүүсийн тархинд очих юм болов гэж би л хувьдаа харсан. Тэ. Одоо Америкт тэр нөгөө битэрийг байж ах чинь тэр нэг юм одоо тав алхаал тэр нөгөө торгуулийн шийтгэд хүлээлгдэг. Чамааг ингэж шийтгэ шүү Чи ингүүл тэгж торгуул юу яашгүй гэдэг тэр нөх шийтгэлийн шийтгэл өх процессүүдийг бүр ингээл тав алхаал тав алхаал хатцсан байсан биз дээ. Тэр чил тэр имийг намайг хийхгүйд сэтгэлд нь ингээд шууд хүргээд байгаа байхгүй. А би гүүрэн дээр явж байгаад а гүүрнээс өсрүүл ингэх юм байна. А гүүрний зам руу ингэх юм бол а ингэж торгуулах юм байна. А гүүрний юун дээр давцсан руу би авирах юм бол а ингэх юм байна. Тэр торгуулийн систем, тэр шийтгэлийн систем нь бүр амар ойлгомжтой байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр энийг бид нар маш сайн ингэж нөгөө ийм юм хийх юм бол чамааг ингэ шүү. Ингүүл тийм ял авна шүү гэдэг имийг л маш сайн ойлгуулж өгд энэ 10 жилийн хүүхдүүдэд энэ нас би хүрсэн улсуудад энэ үздэг хардаг ямаар нь дамжуулж ойлгуулж өгөөсөө л гэж би хүсэж байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол арай өөрөөр буурах юм болов гэж боддог. Одоо жишээ нь их нэртэ гар хүрээд а одоо жишээ нь зодлоо гэд би цагдаад баригдлаа яг ямар шийтгэл амсахыг, ямар торгуул төлөхийг бид нар мэдэхгүй л байна. Яг үндэ. А энийг нийтд нь их нэртэй гар өрч юм уу, их нэрээ алгадах ч юм уу, ингийн шүү гэдэг юм мэддэг болчих юм бол бас нэг арай өөр багсах юм болоо гэж би бодоод байгаа байхгүй. Зөв үү? Ийм гаргалгаа надаас гарч байна л та. Зөв зөв зөв. Тэ. Тэгээ энийг гоё хэрэгжүүлдэг байяа л гэж. Одоо энэ нөгөө хэрэл мэдээллийнхэн маань бусад одоо контент бүтээгч юм эсвэл болоод энэ нөгөө одоо цагдаагийн байгууллагын маань ч юм уу тий энийг бүр маш сайн гэж хүмүүст ойлгуулж өгөх юм бол чамааг ингэж шийтгэж шүү чамааг ингэж хариуцлах тооцсон шүү гэдэг юм ээ тийм ч нөгөө Netflix дээр байгаад байдаг нэг баримтат киноноор байдаг шүү дээ. Аа яаж энэ хулгайч нарыг барьж юм тэгээ ямар шийтгэл оногдуулж юм шоронд байхад нь тухайн хүний сэтгэл зүйг нь асуугаад та энэ хэрэгтэй гэмж чинь үү яагаад юм хийсэн гэж бүр нэг ингээд үзгэл төртл үзүүштэй нэг тийм баримтат кино гэдэгтэй манай Монголын нэг гимт хэрэгтэй баримтат кино гэхэл нэг нөхрийг шоронгийн нэг торны цаана буруу харуул зогсоочоод болсон болоогүй юм яриулаад тэр үүсгэж нэг сэтгэл төрөөд хам байхгүй шүү дээ. Тийм гэхэд бол бүр тэр тэр баримтат кино надад их бас их таалагдаад байдаг шүү дээ. Тэгээд тэний эхнэрийн алсан хүн яаж баригдсан. Тэгээд цагдаа нар хамгийн гол нь тэр хүмүүсийг яаж барьж байгаа үйл процесс нь хүртэл бүр ингээд аа чинь гэх юм бол цагдаарч ямар амар олд юм бэ гэсэн нэг тим юм ингээд хөчөөд байгаа байхгүй. Тэр бест энэ тий. Тий тийм суулгаад байгаа. Тэгээд дараа нь тэр хууль шүүхээр орж байгаа, шүүхийнх нь ямар шийдвэр гаргаж байгаа бүх процесс энэ тэр баримтат кино дээр ингээд гаргацсан. Тэгээд тэрийг хүн үзэхээр э, яг уу эхнэрээ тэдүү удаа хутглаа залсан гэдэг сэтэл өгсөн ч гэсэн дараа дараа дараа дараагийнх нь одоо муу үр дагавруудын бүгднийг ингээд дараалтаа тайлбарлаад өгчөж шин. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь тэр үедээ сэтэл авчаад дараа заа дэмждэг бүтэхгүй гэдэг ингэж дороо барьдаг юм байна да. Дараа нь ингэж шоронд орох юм байна. Ингэж зовх юм байна. ойлгочод байна тий. Тэр би нэг бас нэг Америкийн нөгөө нэг э, нэг тийм юуны цагдаагийн бүр зөвхөн юм цагдаагийн гимт хэрэгтэй нь сувг байд юм билээ шүү дээ тий. Тинчэнэс би нөгөө юу үзчихээс үгүй аль мууж үлээдэ нөгөө гимт хэрэг хийгээд одоо нөгөө гимт хэрэг хийсэн тийм насан туршээгүй хүүхдүүдийг нөгөө шоронгийн аймар нөгөө хүнд ялтай одоо шоронгийн нөгөө одоо аврагууд гэх юм уу да тий тэднэрээр ингээд зориуд нөгөө идэв чи уулзуулж нөгөө хэд нь бүр нөгөө мө бацаануудыг чи бүр хананч хаад чи үнэхээр энд ирмээр байна. Тэгвэл би чамааг ингэн чи энд бүрээд ирэх юм бол чамааг ийм ийм усууд хүлээж байгаа гэх нөгөө хүмүүс чинь бүр ингээд бүр ингээд нүдэн бүр ингээд нүднээс нь нулимс гоожоо дахиж би хизээч кемт хэрэг хийхгүй хэрвээ хийх юм бол би шоронд орох юм бол ямар амар усуд намайг хүлээж байгаа юм бэ гэдэг юм зүр тултал нь ойлгуулад өгчөж байгаа хөөх тэр хүүхдүүдэд нэг тим компанид ажил явж байгааг харсан баг тэр чил ерөөсөө чамааг хулгай хийх юм бол чамааг кемт хэрэг хийх юм бол ингэж чамаг шийтгнэ, ингэж сахилгын хариуцлага хүлээлгэнэ гэдгэл процессыг ойлгуулж өгöd байгаа байхгүй. Тэр надад амар зөв контент санагдсан ш. Тэр тусмаа насан туршээгүй хүүхдүүд. Насан туршээгүй одоо нэг 15 6-ата те хамраас өгсөн ч юм уу хэний ч үгийг авдггүй. За шоронд орол биз. Би шоронд орол ингэн мингэн гэсэн нэг өөрсдийн гэсэн нэг төсөөлөлтөө нэг хэдэн бацаанууд эдэн штэ. Тэтрийг л шоронд аваачаад нэг нэг үзүүлчмээр санагдаад байгаа байхгүй бүр ингээд яг тэр контент шиг Тэгээ тэр уйлж байгаа хүүхдүүд бол гараад бол за ёстой дахиад бол хизээч гимт тэр хийхэрэггүй тэрийг юуг ойлгож тэр харамсч уйлж байгаа маа. Энэ тал дээр л анхаар бол ууг нэг боломжийн юм шиг надад санагдаад байгаа юм да. За за миний сэдв бол нэг юм байна да. За төвшөө ямар сэдв яах гэж байна. <laughs> <laughs> За. Нэр сая нэг юм уншижсэн чи энэ нэг бод жаргал гэдэг нэг залуу байт юм ба штэ. Өө тий. Тухайн шүл гүүж байгаа гэд. Тий. Хит холын зай нэг гүлт. Тий дэлхийн авраг. Тий цаг гарны дараа дуусч байгаа юм штэ тэмцээн нь. Тий ингээ харна. Тэр ярма санагдлаа. Тэр ямар амар мундаг юм бэ? 6 өдөр 6 шүн гүдэг гэж штэ. Аа цаг гар унтаа тэгж гүдэг гэд тийм амар юм швэд юм уу тэр Одоо хэд 2 цаг дутуу байна гэлөө. Тий. Сая медаль авчлаа штэ. Сая авцсан. Авцсан уу? Авцсан уу? Хэдэн километр гүйсэн байна нийт? 800 гэсэн үү? Тий байсан баха. Сая чи медаль авсан гэд юу медалаа үзүүлсэн юу фейсбુક дээр юу нь яваад исэн. Тэр чинь нөгөө дэлхийн хит холын гүйлтийн дэлхийн аврах шалгуурт тэмцээн билээ. Тэгээ энэ удаа дөрөв дэх удаагийн одоо Иркор тогтоогоо дөрөвдөх удаагийн авраг болж байгаа юм биш үү? Тэр бод жаргалч. Үнэхээр мундаг юм аа гэж. Би тэрээс урьдчилан зур айгүй гой санагдлаа. Нилийн донгийн өмнөөс хараад ирсэн л да одоо хэдэн цаг дутуу байна, хэдэн цаг дутуу байна гэж. Хүний төсвөр төвчээр зориглох гэж бас амар юм байгаа шүү дээ. Тэгэж бүхэл бүтэн 6 өдрийн турш өдөр цаг гаргамтаа юу гэсэн үг юм бэ? Тэгэл босоод учир зүггүй гүгөөд хана шүү дээ тэр чинь. Тэгэл нэг жоох юм идүүл идчихэл одоо тий. Тий. Идэж уудган ч тэгээд тэр чинь бас нэг хэмжээ хязгаартай юм идэж ууж байгаа байлгүй дээ. Тэгэхгүй одоо амар идчихэл бүгдийг болохгүй. Энд дээр ингэсэн байт 6 өдөр 6 шин гүгээд 765 км-ийн цаг туулсан юм байна. Хоёрт хүн 100 Тэгээд дөрөв өөр намнаац дөрөв өөр рекордыг шинчилж дэлхийн аврагаас 5 дахь төрүүгээ авлаа гинэ. 5 дахь төрүүгч. Ба ямарлаа гин. Би хэрвээ юмыг яаж мэдгүй сонсчихвэл баяр хөргмөр байна. Энэ залуу бол нэрээс үнэндээ мундаг залуу байна. Энэ ч бас хүн болгоо хийж чадахгүй юм юм. Яаж вэ? Тэгээ танд хүнд нь бол байвал одоо баяр хүрэж гинэ гэд хэлээд өгөрөө. Нэрээ үнэхээр мундаг мундаг. Энд чи хэр оргийн хүн ингэж чадахгүй шүү. 6 өдөр 6 шөнө цаг гаруй унтаа тэгээд жуухаа зохицуулаад энэ ямар хүний ямар амар төсвөр төвчээр вэ те а 800 км гүйх тийм тэмцээн юм байна тий тэгээ энийг одоо өмнө жилөө би нэг үдчихсэн юм а Америкт бас наач нэг зааланд гүйсэн юм а наа залуучаа ааха зааланд бас айгүй болов 6 өдөр 6 шөнө л байсан баг та бодвол Тэгээ нөө Америкт байгаа монголчууд дэмжиж очлоо мочлоо гэж би өдөр болгон тэр нэг бичлэгийн үзэл гэдэг үгээс хүмүүс нөө пост хийгээд одоо ингэж ин одоо тэгж ин гэдэг. Тийм байна. Сая түрүүхэн би наадах гэж харж ирсэн. Тэгэл бас л айгүй гоё тийм одоо юу гэдгийг нэг их л төсвөр төвчээрийн бах бахатмаар юм уу тийм их нэг том тийм энэ хүнд нэг тийм том зориг байна уу тий ямар нэгэн хүчин зүйлэл одоо энэ хүртэл явуулж байгаа да энэ үнийг. Тий. Тэгж бодсон чил надад бас их гоё санагдаад байсан. Тэгээд нэг тийм жоохон ямар ч юмтай нэг тийм л юм л тэгээд надад тийм бодол төрсөн. Аа. Хүн ингээд амьд ингээл одоо бүх хүн ингээл амьд идэвхтэй амьдарч байгаа ч одоо бид нартэй янз өөр өөрснийхөө амьдралаа тэгэл яг хүнийг юм амьд байлгахад одоо хамгийн их нөлөөлөд идэг юм юу юм та хоёрын бодлоор та хоёр юу гэж бодож байна одоо ингээл цаашаа улам идэвхтэй одоо юу гэдэг бүгд л хөдөлмөрлөөл нэг байртаа болчихсон машинтаа болчихсон ч гэдэг юм ингээл явдаг шүү дээ хүн бол өөр өөр юм зоригтой. Тэг энэнд хүргэж ийм амьд байлгаж байгаа зүйл нь хүнийг тийм илүү их сайхныг үзье гэсэн хүсэл байна уу? Эсвэл урдаа тавьсан нэг зориг төлөвлөгөө байгаа даа нуу? Юу байгаад идэв юм бол тоо тэрийг юу гэж бодож байна? Арай жоохон тэнэг юм сүртэй сүртэй юм асуувал байна уу? Амар юм асуулаа. Амар амар философик юм асууж байна. Аа. Миний гайхсан юм болохоор би тэгж бодсон байхгүй юу? Бүүр яг ингээд нэг тэ албатай юм шиг ингээд 6 өдөр 6 шөнө энэ хүн ингээд хөл гарна бэрччээд тэ Ингээл гүгэд инэхээр нэг бол энэ их спорттой хайртай хүн баг. Нөгөө бол энэ хүнд нэг юм ийм имийг л хийх нэг тийм том юу байна да? Шалтак шалтгаан. Одоо тий нэг юм энэ хүнийг ер нь түлхчийдэг нэг юм л байна. Тэгээд би бодож ирсэн байхгүй. Ер нь яг ингээд яагаад хүнийг ингээд юу хүнийг ингээд амьд явуулаад ийдгийг улам ингээд идэвхтэй болгоол тий. Аа. Хүн болго янз бүрээр тайлбарлах байх. Зүгээр энийг нэг амар сүртэй битгий бодороо зүгээр л ер нь тоо нэг ингээд нэг хөнгөө ингээд нэг бодоод үзтээ. Тэгэхээр одоо ямар хариулт гарах нь вэ? Тэр бас надад жоохон сонир санагдаад байгаа байхгүй яг. Аа Юуны тулд ингээд амьд яваад ингээд тэмцэлтэй л тийм үстэй. Хүн болгон тэмцэлтэй дээ шүү дээ. Одоо хин нэгнээс дээр гарах гад ч гэдэг юм уу, дутхгүй ч гэдэг юм уу. Нэг тийм байдалтай ингээд урд урдхаа оногцсон оногцсноо хийгээл эсвэл одоо өөрөө зорж нэг юм олж хийгээд ч юм уу ингээд яваад энэний утгуучаар одоо яг юунд үйд юм болоо заримдаа бас нэг жоохон тийм сонь сони юм боддод идэх шүү дээ одоо өө буруу зөнжин үү яаж юм <laughs> зөнөөдхтэй авахт. За. За надаас эхлүүл яаж яаг зодж байна? Тэгээ тэгээ тэгээ. Аа би нэг ийм бас уншиж ирсэн юм а хүн яагаад энэ амьдралд хорогдох юм бэ гэдэг асуултанд бас ингээд тийм хариулт авах гад юу яасан нэг тийм юм уншиж ирсэн аахгүй. Тэгээд нөө судалгаа модалгаа хийгээл тэгэл дийлэнх улсуудын хариулт нь болохоор нэг ижил юмн дээр юу яасан гэхээр амьдрал өөрөө тийм тааварлшгүй өөрийн гэсэн яг юм оо дөрөн байхгүй гэх юм уу? Тэ? Аа одоо яг эрэгтэй хүн ингэж амьдрах хэвээр, эмэгтэй хүн ингэж амьдрах хэвээр гэдэг нэг тийм дөрөн байхгүй өдөр болгон өөр байдаг, өдөр болгон одоо бэрхшээл байдаг ч юм уу. Тэгээ тэр болгоныг давж гарч иж, нэг бол тэр нь сөхөрж унжээж ингээд явдаг учраас энэ амьдралд хүмүүс аягүй хорогддөг юм аа. Тэрнээс биш тэ яг Т юм, И юмд гэсэн юм бол байдгүй гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр аягүй хүмүүс санал нэгдсэн байлээ л дээ тэр судалгаан дээрээс ингээ харахаа. Тэгэхээр яг хүнийг яг ингээд одоо нэг амьдралд ингээд яг ингээд одоо яг юм бут жаргал шиг одоо юм тэмцэгч гэдэг юм уу те яг амьд байлгаад байгаа гэдэг юм нь л ерөөсөө зоригтой нэгдүгээр зориг байгаад байгаа бах а одоо нэг тийм юмд хүрэндээ гэд. А тэгээд тэр зорилгынх нь наангуур нь маш олон саад бэрхшээл тэр зорилгод нь хүрэх зам нь тодорхойгүй ч юм уу. Энэ бүгд байгаа учраас л а одоо амьд явах одоо хорогдох гол шалтгаан нь тэр болоод байгаа юм болоо да л гэж бодоод байна л та. А хэрвээ тэр нь тийм дард нь ч юм уу тодорхой тийм байсан болвол энэ амьдралаас нөгөө кайф авах ч юм уу энэ амьдралын гой сайхныг харах ч юм уу тийм нь байхгүй болол тэгэл уйтгал байсан болов удаа гэж. Тэгээ тэрний гол илэрлэл нь одоо ингээл нөгөө нэг дэлхийн ямар ч лаглаг нөгөө одууд чи ингээл маш амархан хар тамхинд ороод ингээл те амиа хорлох ч юм уу тиймэрхүү юмнууд нь эдгээр ингээд тиймэрхүү юм дээр батлагддаг гэж байгаа. Бүх юм нь ингээд бэлэн байдаг. Бүх юм нь ингээд нэр алдрын бүр ингээд туйлд хүрцэн байдаг Тэгээд юу амьдрал утгахгүй болоод бүх юм тий тэнгуү чинь дахиад цаашаага юу байгаа юм бол энэ амьдралаас гадна гэл амиа орлох ч юм уу ян зүрийн тэнэг тэнэг юм хийх ч юм уу тий тэр сэтлүүд нь төрдөг гэж байгаа байхгүй. Тэр нэг талдаа бас би тэгж боддог байхгүй ба хит амар баян болоогүй хит амар юунд очиж болохгүй яг ингэж гоё ингээд амьдралын яг гоё дундаж амьдралаар амьдрах юм бол энэ амьдралын одоо сайхныг харах болцоо нь яг энэ үед л байдаг юм болоо да гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэгээ нэг талаараа бүр хитрхийн ингээд ингээд дээшээгээ оччих юм бол тэр амьдралаас авах кап нь тэр амьдралын гоёыг харж чадахгүй болчих болов гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр гол одоо төвшөөгийн асуусан асуултны шалтгаан шалтгаан зүгээр миний харж байгаагаар бол тэр л байна да. За миний хувьд бисээ бодлоо л доо. Хөнхөн бодлоо гэж байна. Тийм, хөнхөн бодлоо. Намайг хөдөлгөж байгаа үг нь хүчин зүйлс юу вэ гэж бодох явсаа бодлолт миний хүүхэд юм болоо, миний ихнэр юм болоо те. Жог ухаантай бодох гэж үзсэн болооч болсонгүй ерөөсөө бууж өгөхгүй юм л да. Тэгэхээр э, ерөөсөө намайг хөдөлгөж байгаа хүчин зүйл ерөөсөө нийгэм юм шиг санагдаж байна. Би ч өөрөө нийгмийн бүтээгдэхүүн шүү дээ, тийм ээ. Энэ нийгэм болж байгаа бүх процессыг би өөрөө нүдээр хараад тэрийг хүсэж байна юу гэдэг ойрын хэдэн жилээс одоо ипотекийн зээл гэж одоо нийгэмд чинь ингээл залуучууд бүгд ингээ байрлуу ингээд шуурсан тийм ээ бүгд машин руу шуурсан бүгд их сургууль руу шуурсан бүгд машин руу шуурсан тийм бүгд хэрэглээний төлөө шуурсан шүү дээ Тэгэхээр одоо яг ингээд манай Монголын залуучуудыг харахаар бүгдээрээ ингээд яг эдрийн төлөө ингээд амьдраад байгаа байхгүй тийм ипотек хөдөлгөх хүчин ипотекийн зээл болоод байна гэж тийм олцоод тийм ер нь болвол тийм тэгэхээр яг яг наадхан ч адилхан би ч гэсэн бас энэ нийгмийн бүтээгдэхүүн учраас намайг хөдлөх хүчин зүйлс ерөөсөө нийгэм юм байна гэж бодод. Би одоо энэ нийгэмд өчнөө гой зүйлээ гэдгийг харж байгаа шүү дээ. Би ламба унаа явж байгаа Монгол залууг харж байна. Амар амар Porsche 911 унаж байгаа залуучуудыг би харж байна те. Юу Америк байтугай бүр тансаг хаунс амьдарч байгаа Монгол залуучууд Монголд амьдарч байгааг харж байна. Тэднийг харж урам авч одоо намайг энэ хөдлөх нэг юм хүчин зүйлс болоод байгаа юм болов уу гэж бодлоо л доо. Тэрнээс ш та ингээд юу гэдгийг миний хүү бол миний хөдөлгөөх хүчин зүйл юм аа гэж би яг одоо л хэлэхгүй юм шиг болоод явчлаа л да. Аа. Би тэ энийг ингэж бодож байгаа л би тэгээ өөртөө нэг юм хариулт олсон юм. Амьдрал өөрөө л ер нь амар сонирхолтой юм байна. Аа Би бас тэгж тэгж л тийм нэг гаргалгаал би одоо өөрийнхөө гаргаж байгаа байхгүй. Хүн нөгөө нэг нэг тийм инээдтэй юм шиг аим шиг юм шиг үгээсэн шүү дээ. Анх удаа амьдарж байгаа болохоор алдаа их гаргаж ийн уучлаарай гэд. Яг нэг тэрэн шиг нөгөө нэг хүн төрлөختөө ингээл амьдралын хөгжил дэвшил уналт одоо янз бүрийн амьдрал тохиолддог шүү дээ. Тэр болгон хүнд нөгөө шин ийм өөр өөр сэтэл өгч идэг болохоор хүний нөгөө нэг тэмцэх чанарын л хуцлаад идэх юм уу яад тийм тий улам сонирхолтой улам амьд баймаар улам цааш нь явмаар санагдуулаад идэг гэж бас магадгүй надад санагдаад байгаа хөөхгүй амьдралд гарч ирж байгаа шин шин асуудлууд гэдэг юм уу одоо жишээ нь ганц би явах одоо нөгөө бага насндаа ингээд найз нөхөдтэйгоо явах энэ бүтэх бүтэхгүй юм хийхтэй одоо бидний чинь хүүхэд наснд яг л тийм л байлаа шүү дээ Өнөөрөө нийлчээл өнгөр гэр орондоо хонохгүй гадуур явах зодоон зохио хийх болсон болоогүй юм хийх одоо айлын цанг хагалгаас ахуулаад эдгээр чи өөрөө нөө мангас сонирхолтой байхгүй юу? Нэг тийм ингээл хүнд нэг нөгөө адреналин ялгаруулна гэдэг шиг ч юм уу те нэг тийм таашаад өгдөг юм шиг байна. Тэг санагдаад өгөхгүй. Би биенийгээ дагаж өнгөрөөл тэгэл болсон болоогүй юм ийж гал дараа нь нэг охинтой танилцаал орой нөгөө орцм орцсон зогсон охинтой очиж уулзна барина гэдэг чинь гоёл байсан болол тэгж явж байгаа шүү дээ. Тэгэл үерхэл нэг гэрмэр цуг амдирж мандруул одоо тэгэл амар гоё тэгэл улам цаашаа юу болох бол тэгэл хүн ингээл шунаал тий. Тэгэл тэгэл хүүхэд гараал ирсэн. Яа хүүхэд байх чинь бас л гоё юм байна. Гэхдээ одоо юу гэдгийг энэ бас хариуцлагатай байна ч гэдэг юм уу эсвэл гарч урж болохгүй бас ядаргаатай юм байна ч гэдэг юм уу ингээл нөгөө нэг анх нөгөө нэг утасны үзүүрээс нь барьж авчаал нөгөөтгөө ороод дуусгахгүй байгаа юм шиг нэг тийм сэтгэл надад төрүүлээд байгаа байхгүй. Утас нь ингээд үргэлжлүүлээд идэг. Яг нөгөө ороогоо л явал утасныхын төгсгөлт нь юу байгаа болоо л гэж л бодогдоод байгаа ч юм уу. Тэр нь ингээд нөгөө уцаа татангууд ингээд шууд ингээд сул хөвөхгүй ингээд нэг юмнаас зууралтаад хахаар энд яг ард талд нэг хүнд юм байна ч гэж боддог юм уу юу гэдгийг нэг тийм. Ер нь тэгж төсөөлөх юм бол би бол нэг өөртөө нэг тийм л гаргаа гаргалгаа гаргасан юм Тийм болохоор л их чунаад ингэж амьдраад идэг юм болов илүү их сонирхолтой байгаад муудсан ч бай, сайдсан ч бай нөгөө нэг алхсан алхан болгон хүнд нөгөө анхны тохиолдлууд байдаг те шин соргог юм байдаг болохоор тэрэнд их шуналtaal ингээл нэг сониуч амтан гэдэг гэж мэж яриа л идэг штэ хүн чи одоо тэгэл тэгж мэгэл яваад идэг юм болов уу гэж би өөрөө бодож оллоо өөртөө <laughs> Хонконг батгаа тоо тий. За за тэгэхээр сонсож байгаа мэрэгэн ард түмэн маань бас энэ тал дээр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хэлээрээ тий. Бас бид бид гурваас өөр хүч чинь юу вэ? Тий. Таныг энэ хорвоо дэлхий дээр амьдарч амьдруулахад гол одоо юм чи юу вэ? Амьд байлгаж байгаа хүчин зүйл чи юу вэ л гэж. Энэ бас гайхалтай асуулт. Энд нөгөө нэг биднээс ах юм уу их ч юм уу хүмүүс сонсдгийн юм шиг байна. Заримдаа комент хараад хахаар аашлаа шүү дээ бид нар ч. Тийм миний ганц хүсдэг юм болохоор би тэр ах ихнэрийг л энэ тухай яриасаа гэж боддог байхгүй. Иймэрхүү юмнуудыг дүүнэртэй те. байдгий шүү. Одоо ах нь юм уу, их чинь юм уу, тэдэн насны үүднээс харах гэж хэдэг юм уу, та нараас ах хүний хувьд ч юм уу нэг ийм юм арай жоох илүү үзчлээ гэдэг юм уу Тэгээд ийм байна шүү. Би бол ер нь бас нэг тийм жоохон өвөөс ах хүмүүний яриа мөрөө сонсох нь жоохон дуртай шүү. Аа. Хэрэгтэй ч юм ярьсан бай, хэрэггүй ч юм ярьсан бай. Би зүгээр хажууд нь ингээд сонсоод өө тийм ах гэл ингээд сууж ирээд надад бас хоёул өгдөө. Аа. Тэг хүний нөгөө юунаас нь болдог шүү дээ. Нэг амьдралын туршлага гэж юм байна шүү дээ. Нэг амар тэндээс зүгээр би нэг сургаал авч амьдраад ахна хайшаа чинь. Тэг зүгээр ер нь бас нөгөө хүнээс үг сонс гэж үгээд биш шүү дээ. Аа. Тэгэхээр би бас нэг ах ихшнэр хүмүүс бас нэг жоохон илүү оролцоод нэг дүүнэртээ залуучуудаа тий. За яг айхтар сургаад мургаад гэх юм бол бүгд уурлах байлгүй дээ одоо тэгээд нэг сургалаа барьлаа гэдэг. Тийм ч зүгээр л нэг өөрийнхөө мэдж харсныг ч хийдэг юм уу хилүүл бас сонирхолтой байх юм болов гэж боддөг юм да. Баярлалаа. <laughs> За баярлалаа. Ер нь 80-аад оныхан бид чи ер нь бол энэ дээдлийн үеийнхэндээ болон доотлын үеийнхнийг гүүр гэдэг байгаа шүү дээ тий гоё гүүр болоод тэгээд одоо энэ контентер дамжуулаад тэр ах ихснэрийн үгийг дөөнөртэй гоё хүргээ те. Тэгээд ах ихснэр санаа оноогоо хэлэх юм бол болох юм байна те. Тэр бодоод байна. За за окей. За очроо маань цаашаа нүүхөө. Нэг нүүдэл хийгээч хөө. Би нэг нүүдэл хийя. За нэг ийм бас Монголд ирээд нэг ийм бодогдлоо л доо хэсэгтэй тийм. Яг өмнө би бас энийг ингээд мэдтгүй байсан. Өмнө ингээд 10 жилээ төгсөөл сургуульд э, сургууль хятадд сураад те. Тэгэл э, төгсж ирээл э, Монголд ирээл ажлын байрандаар гараад тэгэл ээж аав гэдгээр ингээд хилдэг те. Мөнгө цуглуул, мөнгө цуглуул гэх. Тэг заавал мөнгө цуглуулж хэвээр хэвээр байна. Би бүр надаа ингээд кодлогдсон те. Аа Дээрээс нь би хятадд 5 6 жил болоход хүртэл хятад залуучууд хүртэл бас мөнгө аягүй сайн цуглуулдаг. Хятадууд угаасаа яаж нэг моо нэг фин юу гэдэг юм бүгднийг нэг цуглуулдаг ард юм ингээл нэг ярьдаг шүү дээ тийм. Мөнгө цуглуулдаг аягүй тийм оо мөнгө цуглуулдгаараа гарч ирсэн гэх юм уу. Тэгэл би яг ингэчээ за ингээл Монголд ингээд ажиллаад бүх юмаа ингээд за мөнгө цуглуулах гэж үзлээ. Болдгүй юм байна, үрт юм байна. Тэгээд залуу занд насанд чинь мөнгийг бол гарын салаагаар урсгаад гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгээд сая ингээд Америкт ингээд очиод нэг Америкт 3 4 жил болоод үзэхэд бол тэнд ингээд шал өөр нийгэм. Тэнд хэвээч мөнгөний систем ерөөсөө мөнгө цуглуулах гэсэн тийм бодол ерөөсөө байдаггүй. Залуучууд мөнгөний төлөө явдаггүй тийм бүх ингээд одоо тэр мөнгөний системүүд нь ингээд одоо юу гэдэг нь төрхөөс ахвал одоо хүүхдэл ингээд одоо тэр 8 насны даатгал, эрүүл мэндийн даатгал өрөөс тэр мөнгөнд одоо нэг би мөнгө сэвлэх ёстой гэсэн нэг тийм бодол байдаггүй те зөвөр илүү ихийг бүтээ дэлхийг өөрчлөе гэсэн залуучууд их хүсэл мөрөөдөлтэй залуучуудын амьдарч ирсэн амьдарч ирснийг л олж харсан л та. За дахиад яг яг тухайд ингэж харьцуулагдчихвал одоо ингээд Монголдо ирээд харахаар манай монголчууд бол бүгдээр л одоо ингээд мөнгө цуглуулах хэрэгтэй те одоо маа найзууд чинь мөнгө цуглуулах хэрэгтэй байна, ингэ хэрэгтэй байна. Тэр аргач байхгүй. Угаасаа мөнгөний энэ төвдгийг яг сайн ярьсан шиг эрүүл мэнд эрүүл мэндийн даатгал, амь насны даатгал тэгээд тэр тэтгэр гэдэг зүйл чинь ерөөсөө ингээд Монгол амар хэцүү болчиход байгаа байхгүй тийм. Одоо юу гэдгийг би одоо Америкт ингээд эрүүл мэндийн даатгал ингээд за сар болго ингээд төлөө явахад хизээч хувийн имлэгт очихгүй ч гэсэн улсын имлэг нь угаасаар чанартай. Би хизээч ингээд айх юм байхгүй тийм. Засалд ороход надаас нэг мөнгө гарахгүй. Тэгэл би ингээд ирүүлэн би эзэж ирүүл мэндтэй ингээд санаа зовлоо. Миний илэг өвдчих болов бөөр өвдчих болов. За би бөөрөнд одоо нэг хитэн дөрөж жоохон хатгалч юм хатгалч гэсэн тэтэр тийм бодол ерөөсөө байхгүй те. Төлөх ёстой даатгалаа төлөөл явж юм. Аа бүр нэг сонирхолтой нэг төвшөө танаа нэг дөлгөө нэг ярьж ирсэн ш нэг имлэг дээр аав нь өгөх гэдэг лөө ээж нь өгөх гэдэг байсан чинь хүүхдүүд нь ирчээд аавынхаа амьсны даатгалаас мөнгө авах гэдэг ярилцчихсэн юм тийм. Тэр хүртэл бүр ингээд нэг юм муухай боловч тэр систем нүрэ айгу зүв байгаа хгүй те аа одоо юу гэдэг аа тэтгүрт гараад тэтгүрт гарангуудлаа амь насны даатгал хийгээд магадгүй 20 жилийн дараа асуурахад аа нөгөө амь насны даатгах нь эргүүлээд хүүхдүүдэд мөнгө өгчдөг гэдэг яг энэ юу ч н одоо манай Монгол болдгоо шүү дээ. Манай аав нар ээж нь хүүхдүүдтэй юм үлдээх юм бол үхэн хүүхдлээ ажиллаж ажиллаж ажиллаж хагаад тэгээ өгөхийнхөө өмнө нөгөө хадгалсан юм хүүхдүүдэд өгсөн ч биш эсвэл нэг эмчилгээ зараад дууссан ч болол дуусна шүү дээ тийм. Тэгэд бол яг бид тэр э, дөлгөөнөөгийн тэр ярьж исэн юм үртэл санаанд орж исэн байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг за нэг асуулт гэх юм ч одоо хайш юм тийм. Яалт ч үдэ манай Монголын нэг юм одоо нэг юм нөхцөл байдал нь ийм байгаа учраас залуучууд бүгдээрээ нэг мөнгө хураа гэдэг нэг юм бодолтой. Тэ Тэгээд яаж амархан баяжих вэ? Одоо тэрнээсээ улбаалаад би яаж амархан баяжих вэ? Яаж амархан их мөнгө цуглуулах вэ гэдэг нэг юм бодол бүгдээрээ автцаац юм болов уу гэж харагдаад байгаа л да. Тэгээд одоо зөв чарсан буруу чарсан мэдэхгүй. Эндл дээр ер нь хоёр юу гэж бодож байна? Хоёр одоо одоо австрийн төвшөө ер нь мөнгө цуглуулж гин үү наана. Тэг. Үзэл бодлоо хилээч гэж ингээд сайхан зарчим. Тэг. Яг сайхан зарчмаар нь ингээд яваад бүгдүүд ирүүл байна. Аа бүх сургуультай байна. Мундаг боловсрал эзэмсэж байна. Бид тэр ирүүл байна. Тэ. Нөгөө хоёр идэхгүй хоосон орохгүй яг ийм айгүй гоё тийм одоо стрессгүй амьдраад байна уу тэ. Тэгэхгүй одоо ингээл манай найзуудыг харахаар ингээл яаж очроо мөнгө хийх вэ? Ийм бизнес байна. Мөнгөмөр байна. Цүн бажмаар байна. Цүн хормоор байна гэх юм ингээд нэг мөнгө сэвлэх талаар л яриад байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ талаар нэг хоёр нэгс бодлоо нэг чөлөөтэй илэрхийлээч. За илэрхийлье. <laughs> Миний нөгөө илэрхийлээ. За. За. Саяны өчиг ярьсан яг хоёр дахь дээр нь би байдаг байхгүй юу? Миний одоо ерөөсөө ганц богл гэдэг юм уу юу байдгийг нөгөө нэг цаг нь болоогүй учралын төлөө цагаасаа ирч хандлах хэрэггүй гэдэг үгэн шүү дээ. Тусаахан дуугаа шүү дээ одоо карг гэдэг. Аа. Юу бол юу нэг 205. Тийм би нэг амар тийм нэг мөнгөний төлөө одоо зовоод ах ч юм уу шаналаад ах надад тийм өсөл байдаг байхгүй энэ юу ч амар тийм зовоо юм стресстэй нэг надад бол тийг санагтаад байхгүй одоо би тэрийг цуглуулах гал толгоон дотроо байнгын тооны машинтай тий юм ярих тоолно л за одоо ингэ чин тэгвэл тэг чин гэхдээ нөгөө хүний бодолч гэсэн нөгөө тэрнээсээ салж чадахгүй тэгэд байгаа юм шиг над зүгээр анзаарэгддیں۔ Тэгэл янз бүрийн хүмүүстэй уулзаж уулзрал ингээл яана л та зүгээр мөнгө бол хэрэгтэй амьдрал гэхдээ бас нэг наантай цаантай амьдралаа нэг тусна мөнгөө нэг тусна ч юм уу те үр хөвгтөө нэг тусна ч юм уу бүгдээр тус тусдаа л байх хэрэгтэй байх гэж боддоо штэ би бол ер нь байвал байсныхын зоргоор л үүж амьдэрдэг штэ аа зөвхөн тэр нь л надад бол тэр нь л зүгээр гэж боддгийн байгаад ивэл нэг хоёр идэхгүй хоосон хонохгүй заримдаа нэг 1.5 ид чинь тэгээд заримдаа тэгээд мөнгө бүр илүү гараад байх юм бол 2 2 ид чинь хамаагүй 2.5 идэх гэж л заримдаа бодоод тахаар идэх гэж амьдрдаг чинь баг үний юм шүү. <laughs> Тэгж бодохоор гоо нэр тэгж бодохоор бидгээр бас солиочлын идмээр санагддаг шүү дээ. Энд тийм яад гэдэг юм зү. Ой хүүхдүүд мөхтүүдээ дагуулж очоод за боли хари гэтэл нь идэж мэдээл тэгэл явдаг шүү дээ бид нар чинь. Их нэртэй ойлаа. Нөгөө чинь сүүл рүү бүр одоо юм идэхгүй юм уу? За боли боли ш гэдэг юм уу те. Гэхдээ тэгэл заримдаа бас нэг мөнгө төгрөг муутай үед нь эхнэр өтөр өөрснөө за одоо болно тийм юм мэдээл боллоо гэдэг юм уу нэг тэгэл надад зүгээр яг ийм байгаа нь айгу таатай байдаг шүү дээ. Байгаадаа байгаал байхгүй да байхгүй тийм үү нэг их байгаад байхгүй тэгээд илүү байх юм бол хүнд нэг өгчдөг тэгэл байхгүй бол чимээгүүхэн тэндээ өөрөө болгоод байж идэг нэг байхгүй мөнгө э, олдохгүй төрөнгө мөрөөдөж амьдмааргүй санагдаад байдаг шүү дээ надад бол одоо би одоо нөө хүн болгон байртай машинтай амьдрах ёсгүй гэдэг дээр зогсдог хүн баггүй да миний бодол бол заавал нэг тийм юмны төлөө насаараа тэр нь зовоод шаналаа тий би өөрөө олж чадахгүй хүний унсан ланд 200 атаархаж өмнөдөө шээгээд яваад ах хэрэг байхгүй шүү дээ ер нь бол амьдрал дээр би бол тийм л бодолтой л байдгийн чамд прүс олж л байгаа бол болж л байгаа хгүй да прүс байхгүй прүс мөрөөдөл явж байгаа хүмүүс зөндөөл шүү дээ тэдний ажил прүстэй гар чинь жинхэнэ юм уу гар шүү дээ аа тийм тийм чинь тэгэл байгаа байгаадаа юу чиний сэтгэл чи ханж ийн тэгэл тэргүүрэл байх хэрэгтэй юм шиг санагдтiin надад бол зүгээр илэг бүтэн байна миний ээж ирүүл их байна ихч дүүнэр маань ирүүл их бүгдээрээ бүтэн сайхан үр хөвгүүдтэйгээ өнөр өтгөн тэгэл хоолтойдоо хоолгүй айлууд яаж амьдарч ийн яг л тийм л шугамар бүгд амьдарч байгаа шүү дээ. Тэг би бол зөвхөн тийм байгаадаа л их баярлдаг шүү дээ. Ямар гэр нөгөө одоо юм том утгаараа том гэр бүл маань ямар нэгэн миний өөрийн талын, миний эхнэрийн талын гэр бүлүүдэд ямар нэгэн саад дотор гай болцод байхгүй тий. Сэтгэл санаа зовх юмгүй. Тийм байх юм бол нэг тийм байх бол хоосон хонсноос э, илүү жаргалтай л гэж би боддог шүү дээ. Одоо хоосон хонох бол яг нөө илэг бүтэн байхад хоосон хонсондоо ч яах вэ гэж боддог л байхгүй. Хоосон хонох бол зүгээр өнөөдрийн л асуудал байхгүй да тийм үстэй. Тэгэхээр заавал тэгээд их хүн бас хитрхийх мөнгөнд чунаад ч юм уу мөнгөний амтанд орохоор бас жоохон буруудах юм шиг санагдаад байхгүй надаа. Яг хөтэ миний өөрийн анзаарсан юм ч юм уу юу гэдгийг тэрэн дээр л надад нэг тийм юмнууд бас харагдаад идэв. Тэгээд би бол мөнгөний тал дээр нэг тийм юу бишээ нэг амар цуглуулаад ингээл тий одоо нөгөө заавал арагш нь хийж хийдэг юм. Гэхдээ мэдээж хүн баг зэргийн хөрөмжл байх хэрэгтэй гэдэгт өөр би санал нийлдэг. Хүн нөгөө тансандаа нэг 5 төгрөгтэй байх юм бол ихтгэл амар байна гэдэг ер нь бол үнэн гэж би боддог шүү. Одоо шинэ ингээд нэг 5 төгрөгтэй байж байгаа л нэг одоо шинэ саяны энэ корона гэл энэ карантинлэгдэл ажилгүй болоо суулаа гэхэд л чинь санаа зовх өмгөө тэрийгээ идээд ч юм уу түрээсээ төлөөд ч юм уу байх жишээний тий Тэгэхээр нэг тэр тал дээр бол нэг тэгжил боддог шүү дээ. Би бол яг тийм байхгүй юмны төлөө ч юм уу их мөнгө хураах гад тэг зов чаналж амьдрмааргүй санагддаг. Боломж олцсон болж байгаа бол болж байгаагийн хэрээр ёстой харин болж байгаагийн хэрээр байвал байсан шиг байгаад байхгүй байхгүй шиг байхгүй юм гэж бодож байна да. Гэхдээ хоёроо байгаа ч юм шиг байхгүй ч юм шиг худал хонон байж хар тийм сте. Аа байвал байсан шиг байгаа л байхгүй бол байхгүй гараа чимээгүй л байсан дээр явах гэж боддог шүү дээ. Аа. За анхаарал тавьсан бол баярлалаа. Нин үг хэлсэн төвшөлтэй маш их баярлалаа гэж. За ёстой нин үг хэллээ баярлалаа. За а миний ажиглаж харсан юм гэвэл шивэдэд бас мөн ялгаагүй л те. Яг залуучуудынхан бодол а биний нөгөө бас нэг яриа л идэг юм нь ерөөсөө л энэ одоо 20 настай 20 урж байгаа дүүнер маань өнөөдөр яг юу ярьж гэнэ үү? А шивэдэд 20 урж байгаа залуучуудтай хамт ажиллаад тэд нар юу ярьж гэнэ үү? Хоёр ерөөсөө тэнгэр газар шиг ялгаатай байгаа нь ерөөсөө саяны очроогийн хилдэгэл юм л да. Энд байгаа дүү маань болохоор яг л яаж хурдан мөнгөтэй болох уу? Яаж мөнгө сэвлэх үү гэдгийг юм ярьж байна. А тэнд байгаа залуучууд бол яаж юм бүтээх үү те? Яаж би өшөө илүү ихийг одоо өөртөө нааж болох уу? Тэнд ерөөсөө мөнгөний талаар санаа зовж байгаа хүн болвол бараг бол алга. Би бол огт байхгүй гэж худлаа ярихгүй. А бараг байхгүй, дийлийнх нь байхгүй байна. А Монголд бүгд мөнгөнд санаа зовж байна гэж бас худлаа ярихгүй. Дийлийнх нь мөнгөнд санаа зовж байна. Тэ. А энэ нь өөрөө би зүгээр энэчнээс харсан юм нь юунтэй холбооч харж гинөө гэхээр а яг үндэ тэр тэр залуучуудын бүх Монголд амьдарч байгаа улсуудын тэр мөнгөнд санаа зовж байгааг юм бас буруу биш байхгүй а юунд гол юм байгаа гэхээр ирээдүйн өөр амар баталгаагүй байх байхгүй. Тэгэхээр мөнгө 5 төгрөг цаашаа хийя. Монголын локейшн дээр, Монголын хөрсөн дээр амьдарч байгаа улсуудад тэр тусмаа монгол хүмүүст ирээдүйн баталгаа байхгүй учраас энэ хэд маань өдөр болгон мөнгөнд санаа зовоод байгаамаа. Бизнес хийж байгаа хүнэнч тэр а зүгээр хүний доор одоо ажил хийж байгаа хүнэнч тэр бүгд л мөнгөнд санаа зовж байна. Яагаад вэ гэхээр ирээдүйн баталгаа байхгүй. Хөгшөрсөн хойно тэтгэвэр нь хүрэлцэхгүй. А хөгшөрсөн хойно эмнэлэг нь яах вэ? Бас өөрийг нь маш өндөр өндөр үнээр имчилнэ. Өвдсөн хойно ч гэдэг юм. За тэгээд дээрэс нь үр хөвгүүд нь томрлоо. Дахиад сургууль соёлд орё. Мөнгө нь байхгүй бол тэр хөвгүүд маань эрдэн боловсрал байхгүй. Энэ өөрөө нийгмийнх нь өөрөө энэ тогтолцоо, энэ систем нь өөрөө иргэндээ амар ээлгүй а иргэндээ ирээдүй байхгүй нийгэм байгаа учраас итэр маань мөнгөнд санаа зовж хурдан мөнгөтэй болый тгий ингээ гэж бодох нь бол зүү хэрэг байхгүй. А ирээдүйд баталгаатай исэн бол манай монгол залуучууд бол маш гой гой юмыг бодож маш гой гой юмыг хийх гэж гой мөрөөдөл юм байл л те. Тэрийг бол олж харсан л та мөнгнөөс илүү өөр юу хүсэж юу мөрөөж чинь гэхээр бас л одоо уулцсан ярьж байгаа залуучууд ингээ харахаар айгүй гой гой юм хүсдэг штеп. Айгүй гой гой юм ярьдаг байхгүй тэд нар ингээ сонсоод байгаа. Тэ. Тэгэхээр энэ бол зүгээр энэний гол түлхүүр нь юу вэ гэхээр бид нар ирээдүйд баталгаатай болох нийгмийн энэ системийг л бид нар өөрсдөө гой бэхжүүлж бүтээчих юм болол бид нар эндээ санаа зовхгүй. А тэгээ өдөр болгон мөнгө бодож байгаа өглөө босвол мөнгөний төлөө санаа зовж байгаа учраас стресстэй байхгүй яах юм тийм үстэй. 5 төгрөг яаж олох уу? 5 төгрөг яаж хурдан 5 төгрөгтэй яаж болох уу гэж явж байгаа усуу чи стресстгээс өөр яах вэ? Тэ? Тэгээ одоо би ингэж боддог байхгүй. Сүүл бүр яаж наа чи ингээд надад бүр ингээд миний амьдрал дээр нотлогдож байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь сая ингээд сүүлийн болсон тэр онлайнны бит хоёрын одоо тэр цөхөж гаргаж ирсэн тэр сэдв хэрвээ өнөөдөр дагна маань шведийн газар нутаг дээр одоо янз бүр болоод ингээ хохирцсан байсан болвол энэ өөр амар том асуудал болох байхгүй. А тэнгуү чинь нөгөө хохироосон газар маань энэ асуудлыг мөнгөтэй холбоод нийгэм тайлбарлангуут нөгөө улсууд маань хүүхэд хохирсон тал руу гош энэ хоёр чинь мөнгө нэгсэн штэ хүүхдээ бартарлцсан гэсэн штэ гэж нөө мөнгөний асуудал гараад ирэнгүүт тийшээ маань амирал яваад очиж байгаа. Тэр нь хотлаа байна уу, үнэн байна уу? Тэр нь ерөөсөө байдлаа байхгүй. Яг тэр өдөр болгон тархинд нөгөө мөнгө бодогдож байгаа учраас энэ хоёр ингээ мөнгөтэй болох гээд байгаа юм байна. Аа ингээд мөнгөний төлөө ингэсэн юм биш үү гэдэг. Тэр нөгөө хүүхэд хохирсан асуудал нь шууд хоёрт хаягдчихж байгаа А хэрвээ шивэдэд энэ байгаад хүүхэд хогорсон гэд нөгөө тал энэ хоёр мөнгө надаас нэгсэн хүүхдэд тэгсэн гэ ярих юм бол шивэдийн цэгээр юу яриад юу гуцаад байгаа юм бэ чи наа чи хүүхэд охирдсон байт наа мөнгөний асуудлыг чин дараа шийднэ гэд энэ чин өөр талаас нь харах байхгүй тий Тэгэхээр энийг ийм л хоёр юм ялгаа байгаад байгаа юм болоо даа л гэж би харсан. Тэгэд бас тэр улсуудын хамгийн түрүү мөнгийг онилж харж байгаа нь яг тэ өдөр болгон мөнгөний талаар бодож байгаа юм чинь мөнгөн дээр фокуслаж харах нь бол аргагүй юм байна даа л гэж харсан. Та тэгэл өөрийнхөө хувьд яана гэсэн үг үү? А миний хувьд үү? Миний хувьд бол амьдрал дээр одоо би бол тийм амар ингээд одоо мөнгө төгрөг бүр ингээ аваа зогцоот л хураагаат ч гэдэг юм уу гэд нөх амар санаа зовоод ингэдэггүй яг л одоо яг амьдарч байгаа цаг тухайдаа гоё гоё каперч амьдрал Тэгэл ёстой а нөгөө төвшөөгийн хилдгээр би сайн юм хийвэл ёстой хүртэх юм а хүртэл явна биз а муу юм ивэл ёстой дахиад хүртэх ёстой юм а хүртэл явна биз тэр муу аргаар олсон мөнгө сайн аргаар олсон мөнгөч тэр чи хоорондоо бас ингээ ирээдүйд надад ямар үр дагавар авчрах нь тодорхой учраас би тэрний нөгөө үр дүнгийн үзээд харцсан учраас мэдээд байгаа байхгүй яг энэ нөгөө карма гэдэг юм чи яг байдгийн байлээ Би бол тэрийг бүр ингээд аа яг бүр ингээд нүдэрэ харсан учраас энэ дээр би айгүй итгэдэг байхгүй. Тэгэхээр аль болох одоо ингээд өхөн өгтлээ ерөөсөө зөв юм хийж явъя. Зөв юмны төлөө дуугарч явъя. Тэнд одоо өөрийн одоо юу гэдгийг золиос болсон ч хамаагүй. Тийм л тэгээ тэрний үр дүн хизээ нэгэн цаг надад ирдгүү маа гэхэд миний үр хөвгтд маань эргээ Энийг өөрөө нөгөө биеэрээ мэдэрсэн учраас л хэлээд байна л та. Тэгээ миний жанжин шугам бол яг тийм л байдгийг. Юу тийм тэрийг одоо яг юу гэдэг юм болоо надад бас нэг тийм бодол байдсан шүү дээ. Мөнгө олоод бас нэг гоё сэтгэл цэвгүй мөнгө олж явах хэрэгтэй юм шиг надад санагдав гоё юм нөгөө өстой нөгөө ад жаргалтайгаар ажиллана ажиллана гэж хүмүүс яриад идэг штэ нэг тэрэн шиг нэг тийм бас н олж байгаа мөнгө ч гэсэн бас их цэвэрхэн байх юм бол үрхэд ч гэсэн сайхан юм шиг санагдал идэв. Тэг одоо нөө ямар нэгэн буруу зүрүүгээр олоогүй гэдгээ өөрөө мэдж байгаа болохоор тийм биш үрсэн ч гоё урамтай тий. Гэхдээ зүгээр ер нь өөрөө олсон мөнгийг үргэших гоё юм бас байхгүй өстэй. Өө би олсон юм чинь би олж чаддгийн юм чинь тэрийг ер нь яасан ч яатдаг юм өстэй. Аа. Үс идсэн ч яатгийн нэг малгай аваад өмссөн ч яатгийн. Би бас тэгж л боддог шүү. Аа тэгээ бүгд сайхан гэр бүлэрээ сайхан сэтгэл хангалуун л байцгааж ивэл яах вэ? Тэгэл мөнгө бол тэгэл олдохтой олдол олдохгүй өөрөөл нэг цэгт ч олддгүй л хорвоо штэ. Тийм штэ. Яг явц үйлдэл мө 2 цент дэлгүүр дутаад бүр гай болдог үстэй. <laughs> Юм авах гэдэг яг 2 цент дутчихдаг авч хүрдгүү. Тийм штэ. Мөнгөгүй юм бохирдол гоё харагдчих. <laughs> Яста яг тийм шүү. Энд ирээд ч гэсэн бас тийм юмнууд ажил байсан шүү дээ. Тэгэл тэр тоолонд ч хүн тэгэл бодтгол юм байлээ шүү дээ. Одоо тэгээд цент цэнтэж болдгүй маань. Тэгэл нэг аваа гайгүй нэг санхүүгийн эрхчлөө гайгүй сар мард чинь юм уу 2 цент мэнти чи харахаар хаа сайгүй л чид үздэг шүү дээ. Тэнд ч нэг карманаас гаргаад тавьд. Энд ч нэг карман дотор буланд нэг 2 3 цент тэрийг тоож байгаа ч хүн байхгүй те санхүүгийн хэрэгчлэл хямраад ирэхэд дэлгүүрт 2 цент дутаж мутаал оног болов тэгэл болно шүү дээ. За бүлээл яри хямдхны би авчихсан авчих буцаагаал тэгэл тиймэрхүү болсон байж штэ. Би зүгээр тэрэндээ л хоёун болов гэж бодоод идэв штэ. Тэгэл байгаадаа байгаас байхгүй та байхгүй. Тийм юм бол бас их амттай байгаад идэв юм шиг санагдаад идэв штэ. Тэр л хүнд бас их гоё тийм ойлгуулад идэв юм шиг байна те. Ер нь өөрөө л чайтах байх юм бол энэ тэндээс чи 2 3 цент гарч ирэх шүү гэдгийг л ойлгуулад идэв шүү энэ амьдрал ажил мажил гэдэг юм чинь. Тэгээ тэгээ олиггүй хүн байгаад ах юм бол дэлгүүрт 2 3 цент дутаа хоног олно шүү гэж сануулад идэв шүү. Тэгж л бодоод идэв. Би сая чабаг яг 2 3 цент гэж ярьсан чи нэг түүх санаанд орчлоо. Аа ярьч го яах вэ? Усаага халалт нэг үг шүү. <laughs> Би нөгөө солонгос сурж байхдаа бүр нөгөө ажил олдохгүй бүр яг бүр яг толдог байхгүй юу бүр мөнгөгүй болоод тэгээд нөгөө хоол авах мөнгө байдгүй бүр тий чи нөгөө хагасаа бүтээсэн тоочхаар айгүй хэцүү нөгөө сургууль дээр яг хуу нөгөө оюутны гуанзанд нөгөө кимчи нөгөө юу төмөс өдр үнгүү байдаг тэгэл яг хуу тэрийн савта барьж чал аваад тэгээд будаа агшаагаад кимчи иддэг байсан байхгүй тэгсэж яг хагасаа бүтсээ таарад сургууль руугаа ч явж чадаагүй Тэгэл нөгөө сургуулийн гуанз маанз ажиллахгүй тэгэл яг яг ногшолддог байхгүй юу? Тэгээд би нөгөө яг нөгөө хөсөлжсэн айлд ороход нөгөө солонгосчууд ч нөгөө шкаванда юм нөгөө нэг вон гэдэг байхгүй юм зоосон. Тэгэд шкаванда тэрийг ингээд нөгөө хайрцгийн дотор хийчихээр тэр нөгөө нэг вон чи ингээд нөгөө хувцсны үнэр мүнэрийг өөртөө шингээж аваад тэгээ нөгөө хувцсан тэр нөгөө муухай тийм удцсан үнэр хадгалдаггүй юм байл та. Тэгээ тэр айдхоор тэр нөгөө нэг юм одоо юм хайрцагтай юм нэг вооно тэнд орхио явцсан надад нөгөө тэр нь үлдсэн аахгүй. Тэгээ хөөх юм тэр нэг воон их олон жил болцсон юм уу да яац тэр хайрцгийн дотроо бүр ингээ харлаад бүр амар бүр хүү харах аргагүй болчихсон. Тэгээд би өөр өнсөө торж өгөх гээд хахаар нөгөө нэг вооно хайрцагнаас нь гаргаж байгаа байхгүй. Тэгээ яг доотлийнхаа дэлгүүр рүү ороод мянган вооноор нэг бэлэн гоймоо авч идэх гэж байгаа байхгүй. Тэгээ нөө нэг вооно нэг халтайс нэг вооно ингээд асгаал өгсөн чинь нөө дэлгүүрийн бодлогч юм ууралж байгаа. Тэр нэгс тоолоогүй шүү. Тэгээд бүгдийг сап гэж давтаж аваад тэгээ надад нэг бэлэг гойм өгч ийж хэлээ. Тэгээд нэг мэн хурс юм уу? Тэгэл мэдхгүй тэгэл би энэ 1000 байгаа гэж өгсөн. Тэгэл өөч сап гэж татчих яваал тэгэл намайг өрөвцсөн үү яасан тэгэл нэг бэлэн гойм. Чи хамгийн гол нь өөрөө 1000 уртлын тоолсон юм. Би тоолоогүй маяг гэж өгсөн. Тэгээ тэр хайцг дотор оо юм байх нь тий. Хард. Тэгээ байгаа ах гэл ингээл бай гэл нөөч чиг хайцсан дотроос нь ингээл хараад тэгэл тас харал юм байла байгаа юм чи тэр чинь нөгөө айгүй олон жил нөгөө хувцсны хамаг ямиг өөртөө шингээдсэн нэг боонч одоо. Тэгээ нэг асгаж үдснэ нэг тоолох гэснээр залхуурс юу хаастаа тэгэл хомж аваад надад өгөөл гаргасан шүү дээ. Тийм үуч бас гитцүү шүү гитцүү нэ. Хэцүү хэцүү тийм юм байна байна. Хувцсныхаа кармаг ухаач мөнгө олдтгүй юу штэ. Манай ихнэр нөгөө энэ тэндээ мөнгө хийгээд марчдаг байхгүй. Аа. Манай ихнэр л амар яг тийм дээр барианттай. Янз бүрийн юм яах юм бол чи нэг тэрэндээ үзэж нэ цонхнуудтэй үзэж гээд ингээд санаандгүй байж маяж мөнгө гараад ирнэ. Манайх бол ямар ч бариад байхгүй. <laughs> Бид мөнгө зөнгийг хин тэнд гэж хамаагүй хайдгүй байхгүй. Мөнгө дөрөв байх юм бол яг төрөвчөндөө байж ах хэвээр. Аа. Тийм болохоор тэгсэн мөртлөөсөө л яг тэгэл нөө яг эвгүүчгэр чи үздэг юм байл шүү дээ. За юмыг айл юм гэдэг өөр байхгүй. Гордлох тэгэлөө. Тийм азар бас байж ах юм билүү гэж. Тэгээд тийм юм дээрээ. Окей. За за за за. За хин очроо маань энэ тал дээр бас үзэл бодлоо хэллээ. Хэлсэн би хэлж асуухтал хэлсэн шүү дээ. За за за тий. Гэтэ би бол яг зүгээр нэг яг тэгэл мөнгө хураал хураамаар байна л та. Гэтэ хамгийн гол нь яг гэж мөнгө хураагаад байгаа гэхээр эрсдлийг тооцож л мөнгө хураах хэрэгтэй тийм ээ. Аа надад бол эрүүл мэндийн эрсдэл байж болж юм одоо ажлын чадамжаа алдах эрсдэл байж болж юм бүр цаашаа хөндрүүлвэл тийм. Тэг зөндөө олон эрсдлүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр эрсдлүүдээ нэг тооцож үзээд за тэдэнд үр байх юм байна гэдэг нэг хэрвээ тэгж эрслээ тооцож чадах юм бол яг тэр тооцогдсон мөнгийг бол цуглуулчмаар санагддаг. А зүгээр яг хөө тэр Америкт харж байхад тэр улс тэр нийгэм нь өөрсдөө ард иргэдийнхээ эрсдлийг цаанаас нь тооцоолж өгөөд тийм ээ та нарын эрсдэл санаа зовголтгүй та нар зүгээр дуртай ажиллаа хий улсаа хөгжүүл гэдэг зүйлийг л ингээд кодлоод өгсөн л надад тэгж айгу гоё санагдаад байдаг гэсэн баггүй. Одоо маа Монголд ч юм бол их их залуучууд ерөөсөө эрсдлээл юу яах гэж мөнгө цуглуулж байгаа шүү дээ. Одоо за ингээд нөө байрны мөнгө төлөхгүй бол энэ банкнд хураагдчихна гэдэг энэ эрсдэл эрсдэл тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бүхнийг яг улс нь ингээд өөрөө ард иргэдийнхэн бүх эрсдлийг шийдээд хараад тэрний өмнөөс нь ажиллаад өгөх юм бол манай Монгол залуучууд бол хөгжилд бол их э, удаан хугацаа шаардлагагүй болов гэж бодож байгаа шүү дээ. Тий, нэрээ эрсдэл гэсэн чи чи айгүй гоё юм их сануулчлаа. Тэр эрсдлийг чинь тооцоолоод бидний өмнөөс эрсдэл дээр санаа зовхгүй гол одоо байгуулах чинь нөө даатгалын систем юм билээ шүү дээ. Ерөөсөө л тий Шведэд хүртэл бид нар даатглал даатглал цаг тухайд нь яг л боломжийн төлчих юм бодвол би ирээдүйд өвдсөн ч бай, миний байшин тулгаа орсон ч бай, ер нь яасан ч бай би тэрэндээ санаа зовхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ даатгалын систем нь өөрөө бүр ингээд хүндээ бүр амар ихтгэл төрүүлсэн байгаа учраас бид тэр бүх эрсдлээ зүгээр тэр даатгалын тэр компани руу л маа гэж хайчдаг. Даатгалын компани хэрвээ би ямар нэгэн эрсдэлд орчих юм бол бүр яг 100% тэрэндээ бүр хариуцлагаа хүлээгээд тэр хүний эрсдлийг бүр ямар ч юугүй болгодог хохирлын барагдуулдаг энэ систем нь өөрөө бүр ингээд хөрсөн дээрээ хөлөө олцсон байгаа учраас тэрэндээ бүгдээрээ нөгөө одоо итгээд бүх эрсдлээ тэнд хайчдаг учраас тэндээ санаа зовдгоо болчдөг юм шиг. Одоо тэгэл бид бид нар чинь ажилдаа нөгөө одоо ажиллаа хийж байхдаа нөгөө юу татвар төлснөө, даатгал төлснөө дарагнараасаа тэрийгэ шаардж байгаа юм гэж. Миний гар дээр авах цалин яах вэ? Тэ? Тэр татвар даатгал л хамгийн чухал. Яг гэвэл тэр чинь миний ирээдүйн хамаг ямиг эрсдлийг даачж байгаа учраас. Тэр айгүй чухал юм байна. Тэгэхээр миний бодлоор манай Монгол энэ тал дээр илүү их төвлөрч хөгжүүлэлтийг хийх юм бол иргэд өөртөө өөртөө эрсдлээ одоо тий тооцоолж эрсдэлтэй зориулж мөнгө хоримтлуулах биш. Тэгэхээр даатгалын системдээ зориулж даатгалаа төлж тэднэрт эрсдлээ одоо даатхвал илүү дээр юм болов л гэж боддог. А хэрвээ тэр хүнийг одоо төлчөөд байхад даатгалаа төлчөөд байхад тэр эрсдлийн тэр юмын 100 барагдуулдгүй бол тэр компанид нь хариуцлага тооцдог ч юм уу. Энэ системийн л төр нь өөр айгүй гой болгочихвол тэгэл болоо явчихж байгаа байхгүй юу? Ойлцлаад тийм ээ. Тэг. Тэг. Ийм л байна да. Гэнт айгүй гой юм санагдчихлаа хадгаламжтай байхыг зүгээр юм шиг байгаамаа. Тэрэн дээр бол би бас дуу нэгтэй байдаг шүү. Их бах хэмжээгээр ямар нэгэн байдлаар тий Одоо яг очрог яриад байгаа нөгөө эрсдлийн сан маягийн юм юм хашийн хадгаламж одоо тийм л баталгаа л болж өгнө үсттэй. Тий. Би бас ер нь хүн их бах хэмжээгээр тодорхой хэмжээний хадгаламжтай л байх л хэрэгтэй л гэж тэр тал дээр бол бас зогсдог шүү гэдгийг нэмж хэлээ да. За за окей. За ингээд дуусах уу? Юу гэж бодож байна? Та хоёр маань өөр ярьж хэлэх гоё юм байсан уу? Бонус. Байхгүй. Дуусах дуусах. За за ингээд өнөөдөр энэ түрээд ирчүүдийн хүү ярьсан байдгийн подкаст өндөрлж байна. Тэгээ та бүхэн бид хэдийн бас сөхөж тавьсан сэдвүүдээр санал бодлоо илэрхийлээрэ. Дээрээс нь гадаад байгаа монголчууд маань бас энэ энэ сэдвүүд дээр бас өөрсдийнхөө үзэл бодлыг сайхан нин угээлээр та нар амьдарч байгаа газар чухам яг энэ сэдвүүд дээр яг яадгийн те тэрийг гоё ажиглаж харсан ч юм уу магадгүй зарим нэг нь энд ажид яг тэр салбартаа ажилдаг ч юм уу зарим нэг нь тэр яг бидний сөксөн сэдвэр яг амьдрал дээр яг биеэрээ мэдэрсэн усууд авах юм бол гоё нийн угу халаараа гэж хэлмээр байна за ингээд дуусгая те за баяртай дуусгая бай